ನಗರದ ಮಣಪುರಂ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ ನೂತನ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಯ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಸುಮಾ ಅವರು ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಬಂಗಾರ ಎಂದರೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ನಗದು ಹಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಂಗಾರ ಕೂಡಿಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿಹಬ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ತನಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ವಿಜೇತ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಿಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಂಡಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ uh, ಇದು ಸೊ ಶೋರೂಮ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ಡು ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಯಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಏನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಚಿನ್ನನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಂಥವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥವ್ರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಜೋಬ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಒಲೆ ಸರ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಟುನೂರು ಆಗಿದೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅವಕ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು thank you very much thank you thank you in connection of our launch Kolar launch was happened and uh, we already given the prize to the winners first prize honda activa to sonia and second prize led tv babuyan and third prize was mixer mixer grinder to elias pasha so whatever we are offered that was we already given and uh, moreover in our Manappuram Ruji jewelry, we having lot of offers in connection of monsoon. So all of you visit our showroom all these days and moreover we will assure the gold purity 100% and moreover we are providing only certified diamonds so thank you all. Thank you media team and thank you madam who is the chief guest of Suma MR. Thank you. Thank you all.